شب بود نمیدیدم که داری میری کجا یه شب دو شب می فقط واسه مونده یکی دو جا منم تنها قسم به اون خدا که تو رو داد به واسه نگه داشتنت هیچ وقت نداد چیزی یاد به قلم شد زیر پاتله ولی نمیدونی شبا چی میکشم واسه من غنیمت باشه فکر تمین شب نمیخوام بیاد وسط بمونه واسه رفتنت خودم خود میدونم که خودم تنها